باشه جای باشه مرحمت سرودای جوانی برای شما تو شده ای وای من تلاف با خون جگریم از غمی تو اشمگری با خون جگریم از غمی تو اشمگری چشمان اما كله بساشي جوني ما بدي بار ما بدي فكر ما قلت بشي مش عارف سنة شحت وجهي وتم انا كاتب ولا فيش كيف شو يا مقصولة مقصولة شد چشمون Bağırım bağırma bu dizi karma yatır düşün Karmaşadan sarılışma korkum bu şey. ritim bir gün, şu lazım Hiçbir türlü şuraya mahsula Mahsula Hey aşağı İman on bajona, eh. Lima y Madonna, gala dona dona. Xavi on bajona, Xavi on bajona, eh. Lima y Madonna. Yo tu dona dona. Xavi on میشه بیا بخونه ولی من ندارم سرود موی سربره تا بخبرم جفایی سرم هر جبر جفایی در سرم ری من در پرسن زفر بوی سرم هر جفایی در ری باشه ای موی سلام سلام ای ای موی سلام ای موی سلام Sos maça. Nami de Yeah. nargisi coğdu mito